हेलो व्हाट्सअप गाइस मेरा नाम है वेदन और आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा सो लेट्स आई मीन पहले अब से प्रोडक्ट दिखा रहा product is Oppo F seventy pro तो ये प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी सही चलिए बढ़ते हैं so let's begin guys intro enjoy करें यार guys so sorry guys mic अपना इम्पोर्टेंट है सो गाइस अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऊपर सेवनटीन प्रो आ गया है ये मेरे पास से ब्लू कलर में पीछे अच्छे से मैट फिनिश है और यहाँ से थोड़ा सा वॉयलेट कलर आता है साइड में मेटल फ्रेम है सो so गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा स्लैंड रखा है ताकि आपको देख सकते हैं अगर दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वॉयलेट कलर का शेड आ रहा है फोकस करते भाई सो तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको स्लैंड तो थोड़ा सा वायलेट कलर का शेड आ रहा है और यहाँ पे पूरा साइड में मेटल है और गाइस अभी इसको चलो अनलॉक करते हैं और इसका फिंगर प्रिंट स्कैनर टेस्ट कर लेते हैं guys finger print finger print से तो ये खुल गया आराम से और एक बार कर लेते हैं और वन और बहुत ही तेज़ी से खुल जाता है फिंगरप्रिंट आगे दो कैमरा पीछे चार कैमरा एक मैक्रो एक प्राइमरी एक वाइड एंगल और एक वही छोटे छोटे मैक्रो और डेप्थ वाला ये ये अभी कॉमन ये अभी कॉमन हो गया गैस आपको मालूम है सब चार क्वाड कैमरा सेटअप है और आगे दो एक वाइड एंगल है और एक अपना प्राइमरी यानी कि जो होता है वो अगर बात करूँ स्क्रीन रिफ्रेश रेट तो इसमें फुल 120 ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट है और बात करूँ इसके सेटिंग्स में जाके आपको एक बार अबाउट फ़ोन दिखा देता ये ओप्पो सेवेंटीन है एंड्रॉयड इलेवन है इसमें एंड्रॉयड 11 है फुल एकदम मजा नहीं लाइफ है इसमें एंड्रॉयड 11 कलर ओएस वर्जन 11 है इसमें आठ G B RAM one twenty eight G B की स्टोरेज है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसमें और तो आप बाकी सब देख ही सकते हो मॉडल मॉडल नंबर एक बार दिखा देता हूँ गाइस मॉडल नंबर जैसे कि आप देख सकते हो क्या है सो so, अभी ये फुल अप टू डेट है और इसमें सब मैंने वाईफाई से कनेक्टेड करके रखा है फ़िलहाल तो अपने एंड अभी एक काम करते हैं अभी हम इसका आ, ये अपना ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं सो गाइस कौन सा गाना प्ले करें एन का ही प्ले करते N C S so guys अभी एक गाना चला लेते हैं मेरा फेवरेट दस हजार से पाँच लाख तक का लोन पाइए गाइस इसमें नीचे स्टीरियो स्पीकर से बस बस नहीं देखना हमें ऐड नहीं देखना डाउनलोड नाउ सो गाइस जैसे कि अभी इसका साउंड मेरा फुल पे करा है कि नहीं सो गाइस इसका साउंड फुल पे एक बार माइक सामने लाता बहुत ही ज़्यादा है तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो सुन सकते हो सो गाइस बस नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा जैसे कि गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका मस्त है बस बस बस और एक बार ना इसका वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लेते क्योंकि इसमें बोला है फ्लूड एकदम झकास वाला डिस्प्ले इसमें देख सकते हो नेचर का मस्त छो छो छो छो से सब हो रहा है काफ़ी मस्त वाला डिस्प्ले दिख रहा है इसमें और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इसका डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प सब है इसमें और यहाँ पे जब आप वीडियोस चलाते हो साइड में कैसे निकल के आते हैं स्क्रीन शॉट स्क्रीन रिकॉर्ड और फाइल मैनेजर खुल जाता है बस भाई कॉपीराइट आएगा और एक बार इसमें गेम प्ले भी कर देते हैं यार मतलब गेम प्ले और स्पीड टेस्ट भी एक बार प्ले स्टोर में जाके एक बार एक बार call of call of duty download को लगा देते हैं इंस्टॉल पे लगा दिया मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी से देखते कितने टाइम में होता है इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा तो हो गया है कॉल ऑफ ड्यूटी क्या आप देख पा रहे हो कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड होने लग गया है और ये बहुत तब तक गाइस अपन एक काम करते इसका थोड़ा फोटोज ले लेते हैं सो so गाइस जब हम लोग इसको फ़ोटोज़ खोलते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने फ़ोटोज़ खोला है अभी साइड में एक ऐसा मस्त आइकन बन के आता है रुको जस्ट ए सेकेंड आपको दिखाऊंगा अभी ऑल राइट गाइस तो मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड को लगा लिया था और मैं अभी इसको मस्त अनलॉक करता हूँ इशारा चूक गया गाइस और मैं जैसे अभी इसको खोलूँगा ना सो आपने साइड में नोटिस किया रहेगा कि मैंने मतलब ऐसे मस्त तो गाइस एक बार अपना फ़ोटो ले लेते हैं और गाइस एक बार आप आपका भी फ़ोटो ले लेते हैं मस्त पोर्ट्रेट में लेंगे आप लोग इसका गाइस जैसे मेरा मुंह नहीं दिख रहा गाइस या ऑल गाइस मैं यहाँ पे हूँ सो गाइस मैंने इसमें फ़ोटोज़ ले लिए गाइस सॉरी थोड़ा होता ऐसा कभी कभी होता है सो so गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये फ़ोटो सारे वाले से लिया ये वाइड एंगल नहीं ये पोर्ट्रेट में से लिया अभी इसमें वाइड एंगल भी लेके देखते हैं बाद में आपको एक मोन्टाज मिल जाएगा इसका और टाइम लैप्स भी है इसमें फ़ोटो है वीडियो है और इसमें नाइट भी है जैसे कि आप देख सकते हो गाइस अभी ये नाइट हो गया है तो नाइट में कुछ इस तरीके के से फ़ोटो निकला है तो गाइस अभी अभी फ़ोटो में जाके यहाँ पे पोर्ट्रेट बुके भी है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो के लिए वीडियो में भी ब्लर वाला ऑप्शन है एक काम करते गाइस मैं थोड़ा सा वीडियो इससे शूट करता हूँ मतलब vlog type shoot so so guys अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये है ओप्पो एफ सेवेंटीन प्रो से जो कि साइड में दिख रहा है आपको सो so, एक बार मैं खुद को भी दिखा देता हूँ सॉरी गाइस अभी सेल्फी में वीडियो निकालेंगे हम लोग सो so गाइस अभी ये वीडियो जो निकल रहा है ये निकल रहा है ओप्पो एफ सेवेंटीन प्रो से जैसे कि आप साइड में देख सकते हो ऑब्वियसली एंड यस गाइस इसमें काफ़ी अच्छा है पोर्ट्रेट बुके है गाइस सो so, मुझे ब्लर काफ़ी अच्छा मिल रहा है इसमें जिसके आप देख सकते हो so all right guys video तो आपने देख लिया फ़ोटो वोटो सब देख लिया तो मैं थोड़े फ़ोटो वीटो खींचता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ सो so, तब तक आप montage photo montage so all right guys सब मेरा माइक जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे अटैच्ड है और ऑब्वियसली ये वीडियो शूट हो रही है ओप्पो एफ सेवेंटीन प्रो के कैमरा से और ये बीच में थोड़ा सा लाइट वाइट आ रहा है आप देख पा रहे हो सो गाइस अभी ये माइक्रोफोन सेकेंडरी माइक्रोफोन से हो रहा है इसे मैंने कोई भी माइक इंसर्ट नहीं किया क्योंकि मेरा माइक है मेरे शाओमी वाले फ़ोन में गाइस आपको तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी मिल गया होगा कैसा है एंड लेट्स स्विच चलते हैं कंटेंट की तरफ सो so गाइस अभी ये वीडियो जो निकल रहा है ये निकल रहा है ऊपर 17 प्रो से जैसे कि आप साइड में देख सकते हो ऑब्वियसली एंड यस गाइस इसमें काफ़ी अच्छा है और ये ये, ये। इसमें पोर्ट्रेट बुके है गाइस सो so, मुझे ब्लर काफ़ी अच्छा मिल रहा है इसमें जैसे कि आप देख सकते हो और red guys so call of duty download होने को तीन मिनट बाकी है सो so, तब तक क्या करें तो गाइस दस minute so guys so guys दस मिनट हो गए आई मीन ऐसा दस मिनट हो गए पूरे कि मुझे ये जो दिख रहा है आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल दस मिनट में एट्टी वन परसेंट हुआ है और अभी देखते हैं कितना मिनट लगता है इसको ये ओपेट सेवेंटीन का कवर है गाइस ठीक ठाक है लेकिन हमें महंगे फ़ोन्स पसंद है all right guys so ninety percent हो गया है सब्र करो यार ज़रा क्या Alright guys. Alright guys. So I hora I call of duty mobile download hora hora. Mujhe kar raha guys. two benchmarks. आवाज येईल म्हणून थांबलाय मला अजून डिस्प्ले चेकिंग करायची कोण 모르더라 그러나 보면 वो आधा से कनेक्ट करना है वो व्हाट्सएप पर मैंने पोस्ट किया अच्छा चल ना चल रहा है let's go. Yes. I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I See the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush